igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa yesu kirisito bagenzi uyu ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza gifise cuno munsi gifise umutwe uvuga ngo igikwiye kukuranga igikwiye kukuranga mugenzi n'icahe igikwiye kukuranga ni icahe ibyigwa biherutse inyuma twari twarabonye ibyigwa byinshi byerekana yuko turi mu gihe cy'imperuka kandi niko biri ariko kandi mu gihe ijambo ry'imana riba ririko riravugwa umugwanizi nawe arabyumva nibyo ndababwire yuko akorera mu tuntu utwo twose dushoboye kuba kugira ngo ashobore kwigarurira imitima y'abantu mu buryo bwose bushoboka nicyo gituma akoresha ibi agakoresha na biriya kugira ngo atume haboneka bijajara barihebura bavuga ati kuva aho batubwiriye yuko yesu kirisita agiye kuza none ari hehe kuvaho aho twamutegerereje ibi barabivuze biriya barabivuze hamwe n'ibindi kumbure mu kigwa kizokurikira tuzoraba uburyo abajesuwiti ingabo za satani zikorera hano ku isi uburyo bariko barakora ku rugero rubereye hejuru yamara uno munsi birakwiye yuko dutekereza mu gihe yesu agitebye twarabonye mu kigwa giherutse inyuma bisigura yuko arakanya wewe hamwe nanjye twongewe kugira ngo dushobore kwitegura gusanganira umwami wacu yesu kirisito mbega abatahajuru n'icyahe gikwiye kubaranga n'icyahe kintu gikwiye kukuranga n'icyahe kintu gikwiye kuranga umutima wawe nk'uko cyama kiranga abantu bose biteguriye ukugaruka k'umwami wacu yesu kirisito icyo kirigwa tugiye kurangira hamwe uno munsi urahawe ikaze ariko kandi nk'uko ari akamenyero kacu ka buri minsi yose nkundira imbere y'uko dutangura icigwa cy'uno munsi tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho gitandara kizima wewe ushobora byose utegeka bikaba bigakorwa bigakomera izina ryawe ntibihabwe icubahiro abantu bawe tuje imbere yawe mwami kugira ngo twigishe udusobanurire iby'ijambo ryawe turakwinginze mwami mutanga ubugingo utugire nk'uko ugomba igihe twumva ijambo ryawe duhe kumenya ibikwiye kuturanga kandi kiturange mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito igikwiye kukuranga ni icahe mugenzi ni igiki gikwiye kuranga imitima y'abantu bose biteguriye ubwami bw'imana dawidi mose hamwe n'abandi hariho ibintu byagiye bibaranga nimwiyumvire namwe mose yari umurongozi w'abisirayeli imana yari yaramutoye imukura mu bandi bantu b'abisirayeli biciye mu buhinga no mu buryo butandukanye yamukoresheje ibintu bikomeye cyane mose yabye umuntu adasanzwe mu gihe ciwe mbere hariya mu gusubira mu byage tw'igice cya mirongo itatu na gatanu havuga yuko mu bantu bose bakoranye n'imana atanu umwe ahwanye na mose yamara mose yarashakuye akora ibitabereye guharura igice cya mirongo ibiri akubita ku gitandara uko imana itari yabimubwiye bimuharugwa ko nk'icaha kubera iki duhereye kwa kino kintu mugenzi ibi bisigura iki canke birakwigisha iki bikwigisha ngo igiti cyose wowe ufise mw'ishengero canke igiti wowe ufise muri leta canke ahantu runaka mbere ibintu byose wowe ugeze ko mu bugingo bwa hano kw'ino si naho wowe uri muri naho woba uri kandi uharumva kumenyekana uri umusigunzi usigura wagenda kuri arutari ugasigura abantu abasinzi n'amasinzi bakihana ivo yose wowe uri kurya buno bwingo buno butumwa tugiye kumva burakuraba kubera yuko umuntu wese iyo yijajaye satana aba yiteguriye kumurotsa nawe we hamwe wo kwijajara satana aba yiteguye kukurotsa niyo mpamvu mugenzi duhereye kwa rino jambo kugira ngo nawe umenye yuko bikuraba nta mpamvu yo kubwira ubutumwa abandi gusa ahubwo nimureke ubutumwa bubanze butujemo hama tugende kwamamaza ubutumwa tumeze nk'ibishinga ntahe tuvuga ati nimuze murabe nahuye na yesu yankijije nimuze namwe mukire dawidi yari umwami w'abisirayeli dawidi yari umuntu akomeye mu bwisirayeri ariko hariya mu baheburayo igice cyaho cya cumi na rimwe haharura dawidi mu bantu batigeze gucumura bantu berana batsinze batigeze gucumura batabonekwa ku icaha yamara dawidi yari yarigeze gucumura hariya mucece cya kabiri cha samweli ni igice cya cumi na rimwe cumi na kabiri n'icya cumi na gatatu dawidi yaracumuye mubyibuke igihe yari yasibye ku rugamba ariko aratembera ku kigwa yavuye abona umukobwa mwiza biza gutangaza rero ukuntu wobona ikintu aho nyine ugaca igihe icawe muri dawidi habonetse umutima wo kwishyira hejuru dawidi acavuga ati nimugende munzanire urya mugore yari yitwa bitisheba mukawuriya dawidi asambana na mukabitisheba yagarukije ngaho nyuma yo kugerageza kwikura k'icaha biranka yarangirije mu kwica umugabo wa bitisheba nawe akaba yari uriya amaze kumwicisha dawidi aca yigarurira betisheba amugira umugore wiwe none ko dawidi yakoze icyaha kingana gityo kwifuza ubusambanyi kwica kubesha n'ibyaha byinshi dawidi yakoreye kwa kino kintu mu bisanzwe buzima bw'icyaha iyo wugururiye icyaha kimwe ibindi biraza biraza iyo umaze kujya mu nzira y'icyaha icyaha gica kivuga ati aha rero ngira ntangure kugutegeka kigaca gitangura kugutegeka kimwe cyagenda ikindi kiza kikaza kugeza aho ucika uwamurogoreye gukora icyaha ukagenda mu nzira inyuranye n'iy'imana ukagenda utandukana n'imana burundu ibi nibyo byashikiye dawidi ariko kandi bibiriya itubwira yuko ari umugororotsi mwa kino gihe atigeze gucumura kandi azohabwa ubwami bw'imana none dawidi yari atandukanye n'abandi banyabyaha hehe ngo twumvise yuko ari umunyabyaha none n'igiti cyatumye yitwa umugorozi ngo ibyaha byiwe ntibiharugwe ko cyatumye akira ibyaha iki cyaranze umutima wiwe nicyo nawe mugenzi gikwiye kukuranga ikintu kimwe cyaranze umutima wiwe n'icyahe igihe dawidi amaze kubwirwa n'umukozi w'imana na tani igice cya kabiri cya samweri igice cya cumi na kabiri akamubwira ati ibi nibi nibi nibi nkuko yamucira ujya mugani w'umutunzi yanyaze umworo agatama kiwe kamwe maze dawidi amaze kumva yuko ari we yakoze ibara ringana gutyo aravuga ati kubera nzi yuko imana ikoresha ubutungane nkwiye gupfa aravuga ati nacumuye kuhoraho abira ku murongo wa cumi na gatatu n'igice cya cumi na kabiri cya samweri igihe natani yari ahereje kumubarira byose dawudi yishyuye amajambo akomeye ati nacumuye kuhoraho ndi gupfa dawidi yari afise umutima ukunda imana ikintu kimwe cyaranze umutima wiwe dawidi yarakunda imana kandi bivuye ku mutima ntabwo byari ibintu gusa byo kwimuteramo canke ibintu byo kumwinzizamwo bitamurimo. oya dawidi yarakunda imana kandi bivuye ku mutima icyatumye akira ibyaha yarihanye arira asaba imana ikigongwe mbere aranashyira akananabyandika hariya muri za buriya mirongo itanu na rimwe uhereye ku murongo wa mbere gucika gatanu ararira arambarara hasi yaturira imana ati ngirira ikigongwe mana muri we hari harimo ibyizigiro y'uko imana ibabarira uwisabye ikigongwe wese nimurabe ukuntu abyandika agira ati ngirira ikigongwe mana usibanganye ibicumuro byanjye yavuze ati ngirira ikigongwe mana kubwisinzi bw'imbabazi zawe kubwisinzi bw'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro byanje unyuhagire bose ukugabitanya kwanje unyuhagire bose ukugabitanya kwanje dawidi yarazi neza yuko imana ifise imbabazi nyinshi kandi umuntu wese yihanye amubabarira akozwa ibigabitanyo byiwe byose yavuze ati unyuhagire kuko nzi ibicumuro byanjye dawidi yaratahuye icyaha aciwe kandi aranacemanga mugenzi ibi turi ko turavuga ngaha byaranze dawidi nibyo nawe byari bikwiye kukuranga ubwa mbere gusaba imbabazi kandi utahura yuko imana yuzuye imbabazi ikindi cyamuranze yaremeye yuko ubwiwe ari umunyabyaha kuko nzi ibicumuro byanjye icyaha cyanjye cyane imbere yanjye na ntaryo ni wewe ni wowe ubwawe nacumuye ko nakoze ikiri mu nyonga zawe byabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse ntiwavuga kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza dawidi yaratahuye mubaye ko humbure ni kugira ngo abone ubweranda n'ubushobozi imana ifise mu kubabarira no guca iziroranye nta mpamvu yo kugira ubwoba ku bw'icaha cyawe impamvu ugira ubwoba ni uko udashaka gutandukana n'icaha cyawe yamara dawidi wewe yaratahuye aravuga ati niba naguye mu cyaha ni kugira ngo mbone ubushobozi bw'imana bwo guharira aravuga ati ubushobozi bw'imana burahari nayiriteguye kumbabarira muri ubwo buryo imana ica iramubabarira yabandamije avuga ati ndaba nabumva ni kugabitanya mu byaha niho mama yambyariye umurongo wa gatandatu raba ugomba ukuri hirya mutima ubwigobeko bwawe uzomenyesha ubwenge yaratahuye aravuga ati mana ntugarukize gusa mu kumbabarira no kunyoza ahubwo uca ushyira ko n'ubwenge singasubire inyuma ucaha ukundi bino nibyo byaranze umutima wa dawidi nibyo byaranze imibereho yiwe yarihanye arerekana icyizere afitiye imana yagarukije gusaba imbabazi ngo azokongere gukora icyaha ukundi yamara yaranasabye n'ubushobozi bwo kutazokongera gukora icyaha yasabye ubwenge bwa aravuga ati ubu sinisubira kwifatira ingingo njyewe ubwanje oya ahubwo ndakeneye yuko wewe ubwenge mvajuru ari bwo buzoza bumfatira ingingo reka dusubire mu gitabo cya samweri igice cya cumi na kabiri ku murongo wa cumi na gatatu nyine natani amaze kubona dawidi ukuntu asabye imbabazi ijwi ry'uhoraho riza muri we riramubwira ati humura uhoraho yagukuye k'icyaha cyawe ivuye imana igukuye k'ibyaha ntibisubira kwibukwa ukundi nange nkumusabye w’uhoraho ndangiza kino cigwa ndakubwira ati niba wemeye kwihana ibyaha byawe ubu ntugipfuye imana yagukuye k'ibyaha byawe ntugipfuye dawidi ibyaha byiwe yakoze ntibyasubiye kwibuka ukundi uno munsi aharugwa mu bantu batigeze gucumura ntagiharugwa mu banyabyaha ukundi nyamara aharugwa mu bagorotsi, ibi byashikiye umwami w'abisirayeli dawidi nawe naho utari umwami birashobora kugushikira ingorane gusa ni uko udashaka guca muri ino nzira dawidi yaciyemo Ni nimurari yari umwami ariko ntiyihaye icyubahiro cy'umwami amaze kumva yuko yabenje yemeye kurambarara hasi ati reka iby'ubwami aravuga ati ni mpaka ko mbanza gukiza ubugingo bwanjye sinifuza yuko umutima wanjye utandukana n'uw'umwami wanjye yesu kirisito dawidi yararabye ati mbega n'amafaranga y'untandukanya n'umwami wanjye oya mbega ni iki ntandukana n'imana yanjye oya yabonye ko kutagira imana byose byo bipfuye kuri we yemera kubanza kureka kwitwararika ikintu icyo ari cyo cyose avuga ati umutima wanjye ubanze ugume mu w'imana hanyuma ibindi bizoza mu nyuma maze umukozi w'imana natani amaze kubona ibyo byose bibaye akanyamuneza karamusya aranezerwa cyane ku murongo wa cumi na gatanu hambarira ngo maze natani aca yisubirira mu rugo iwiwe anezerewe cyane mbega ukuntu nzonezerwa cyane mugenzi nitwahurira mu bwami bw'imana twishimye ku bwa rino jambo uhejeje kumva imana ifise ibintu bitatu yifuza kukumarira yifuza kugufasha yuko wihana yifuza gukoga icyaha cyawe kandi yifuza nuko ikwandika ko kirazira gutandukane n'icyaha yifuza kwirukana iyo kamere muri wewe yifuza ituma ubandanya ujakarira gukora icyaha imana yifuza gutandukana n'icyaha burundu butazosubira kugisubiramo kandi ibyo birashoboka yesu avuga yuko yaje yaje ku isi kugira ngo abamwizera bose ntibaze bagume mwiza iyumvire nawe hariya muri filipi igice cyaho cya kabiri uhereye ku murongo wa gatanu gushikana ku murongo wa cumi na rimwe herekana yuko ngo kirisito yesu naho yari asanzwe ari umwami ntiyiyumviriye yuko kuguma kuri icyo cyicaro ari ikintu cyo kumira ko yemeye kubireka yiyambika ubusa acika usa natwe ariko ngo ntiyagarukije gucika nk'ubusa natwe gusa yagiye inyuma iratwe kuko yareme araganduka ashika ku rupfu urupfu rukarije rumwe rubi rwo ku musaraba kugira ngo abamwizera bose baze bahabwe ubugingo budashira kubera iki utamwizera ngura abantu benshi basigaye babesha ngo baramwizera ariko kandi bagakomeza gukora ibintu bimubabaza iyo umuntu avuze ngo yizeye yesu kirisito hama akabandanya akora icaha umutima uranga abari muri yesu kirisito ntawe aba yesu yaje kugira ngo bamwizera bose ntibaze batsindwe n'urubanza bagikora icaha iki kintu nicyo gikwiye kukuranga mugenzi umutima wo kwihana no kwigaya no gusaba ubushobozi bwajuru ngo aba ari bwo buganza mu bugingo bwawe mu kurangiza kino cigwa nagana kubwire yuko nta mpamvu yo kwigumiza mu icaha wewe naho uguma winangiriye umutima ku caha cawe nagana kubwire yuko icaha ntikizokwamaho ego ntikizokwamaho yesu kirisito agiye kuza kurimbura icaha agiye kuza ngo akirimbure kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu umunyabyaha yanze kubireka niwe wenyine azoshana n'icaha aciwe yamara ku bagorotsi bobo si uko bazohabwa igihugu gihore ari icabi ibihe bidashira n'intsinzi kuri bo bazohora banezerewe bahabwa ubugingo budashira ndakwifuriza kuzobana natwe muri bino byishimo yesu akugirire neza aguha umugisha aguhe kwama umwizera ibihe byose ntakire ijambo ry'imana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 gira nawe uco uterereye mwa kino gikorwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi